je suis heureux d'être auprès, auprès de toi, mais sans t'oppresser. Avec un espace suffisant pour te laisser respirer. Oh, je t'aime, je l'admets. Ceci est mon hommage, je suis ton ami, ton amour, ton père ton professeur, ta moitié, ton compagnon, tout ça à la fois. Toujours auprès de toi, à tes côtés sans te persécuter avant le sport, l'ordinateur ou la télé, sans aucune espèce d'attachement, fasciné, initié dans la without thee. Les portes de ma peau suppuront ton nom Mais en se retenant d'absence Par ton regrettant ta chaleur Ta fourreur, ta valeur mais même sûr, on serait en ta présence chaque fois que tu t'en vas. Comme la planète Vénus, tu es la seule femme du système solaire. Je n'aperçois personne sur Terre plus Je choisis de rester à tes côtés, tu es ma priorité. Mes pensées sont bruyantes, mon cœur tremble. Parle-moi, raconte-moi ce qui te tracasse rêves si quelque chose fait mal, tout ce qui te touche me touche aussi. Aussi. Pareil tu tu un univers entier où je me sens astronome et astronaute au même temps. J'aime cuisiner pour toi, je suis heureux, tu me veux. Au plus près de toi, je le sais. Tu évalues mes gentillesses Parce que ce sont les petites attentions qui comptent et qui ont de la valeur. Tu sais bien que je le sais bien, ma belle, mademoiselle, sirène dans les profondeurs de la mer.